Boere in die droogtegetuisterde Sandveld langs die Kaapse Weskus het onlangs 'n welkome lafenis gekry. Duisende liter gebottelde water is deur 'n groep barmhartiges, die South African Water Warriors, bymekaar gemaak en aan boere en hulle plaaswerkers in die veldrif omgewing geskenk. Regisseur Danie Evers berig dat die gebied al geruime tyd met 'n erge watertekort sukkel en dat veral drinkwater uiters skaars is. Hier is sy verslag. Die Sandveld landbougebied langs die Weskus is 'n uitgestrekte en plek-plek dorlandskap. Dit sluit in dorpe soos Veldrif, Laaiplek, Dwarskersbos en Elandsbaai en boere verbou hoofsaaklik koring en aardappels terwyl vee 'n belangrike inkomstebron vir die landbou is. Soos elders in die Wes-Kaap het die droogte en waterkrisis egter ook hier sy uitmergelende spoor gelaat. Kyk, die droogte kom nou al oor 'n tydperk van 3 jaar wat ons basies ongemiddelde reënval hier het. So en elke jaar die probleem wat ons het is die winterreën kom laat. Ons omgewing het baie ondergrondse water, maar die watergehalte is swak, dis sout. Is nie geskik vir menslike gebruik nie en selfs van dit is is ook nie geskik vir dierlike gebruik nie. So die boere is afhanklik van of reënwater of van die boere teen die rivier gebruik jy water van die rivier of hulle moet dit uit die dorp uit aanry die water teen natuurlik teen 'n geweldige koste en met 'n voortsleepende droogte wat knel voer sandvelders soos Morrestredou 'n oorlewingsstryd. Nee, dit is e, e, ek het nie woorde nie. Dit is dit is die eerste. Ek woon nou in 'n feit ja, wat ek op die eie boer. Maar ek het nog nooit dit beleef nie, nog nooit nie. En nee, dis baie erg. Want jy moet al jou jou diere moet gevoer word. Jy moet alles wat jy aankoop ten duurste. Jy koop enige jou dier terug. Dis waar dit neerkom. En water, hoe belangrik is water? Water is baie belangrik, baie belangrik, ja. Maar die Sandveld se noodkreet is egter gehoor. Broodnodige drinkwater wat deur mede-landsburgers geskenk is, het 'n welkome staanplek in 'n nywerheidsperseel in Kaapstad gekry. Waar dit reg was om pad te vat Sandveld toe. Die dryfveer agter die skenking is 'n groep Suid-Afrikaners wat ontferm oor diegene in nood. Sakeondernemings soos Bidwes, McCarthy, Volkswagen en Perrow het ook hulle harte en beursie oopgemaak. Ja, kyk op die stadium die stede eh, boer boergate, die dorpies kyk na hulle self, hulle maak voorsiening, maar die, ons ons boere, hulle is afhanklik van die reën en van hulle damme vir drinkwater. En ons het nie reën nie, so hulle sit op die oomblik sonder drinkwater. Die kosbare vrag is spoedig langs 'n graansilo buite Velderif afgelaai en vir 'n toegewyde waterkryger soos Dion Smit was dit 'n blye oomblik. Ek dink tog ons maak 'n verskil, nie so groot as wat ons wil nie, maar dit maak tog 'n verskil in baie mense se lewens. Hoe belangrik is dit vir mense soos jy om betrokke te raak? Maar ek voel dit is baie belangrik. Dit is tog maar jy moet kyk wat om jou aangaan en jou medemens help. Dis tog maar waaroor dit gaan. Dat as niemand dit doen nie, as niemand help nie, waar gaan ons op eindig? En uh hier's definitief 'n groot behoefte reg deur die provinsie. Baie beslis. Baie beslis hier is maar 'n druppeltjie in die emmer. Een van die eerstes om sy deel van die waterskenking te laai was Morris Trudeau. Man die droog het baie erg. En uh die water gaan ons gebruik vir ons werksmense. Want uh ek moet my werksmense water aanry. So hierdie geskenking dis wonderlik sê ek vir jou en met lande wat wag om geploeg te word en dorstige plaaswerkers wat saam met grondeienaars een van die ergste droogtes in mense jeugennis beleef, was 'n verlate Weskuspad buite Veldrif die laaste skof vir Morrestredou en sy kosbare vraag. Kan nie ek kan nie sonder water lewe nie man. Dier of mens, hulle kan nie sonder water lewe. Dis bitter bitter belangrik vir ons. Hierdie wat julle vandag vir ons gedoen het, dis 'n sien van wo, ek lekker water. Ja man. Na onlangse reënbuie in die Wes-Kaap, dreende deesdae is boere in die provinsie met hernuide moed en hoop vir 'n beter seisoen ploeg en plant. En vir Morris se toegewyde plaaswerkers was die geskenkte gebottelde drinkwater vanuit die Kaap amper net so welkom soos reën. is baie lekker. Maar is droog vir julle, né? Ja, dit is baie droog. Julians. Is jy bly oor die water? Ja meneer, is bly oor die water, ja meneer. En hy en hy smaak sommer lekker. Is water belangrik vir julle hierso? Ja meneer. Ja, nie hy is belangrik vir ons ja. Dit is maar net soos ons met die voerskenkings ook gesien het, jy besef nie die goedheid wat daar in mense is en dat mense kyk wat gaan aan om hulle en hulle is tog bewus hulle hulle is nie by hulle eie werk betrokke of in 'n eie omgewing nie. Hulle kyk 'n bietjie wyeer en sien daar's mense in nood en wat swaar kry en hulle is bereid om te help. Ek dink dit is dit is daar's groot dankbaarheid van ons kant vir so iets.